Україна прийняла рішення про заборону російським авіакомпаніям на здійснення польотів до України. Ми очікували, що російська сторона після відповідного рішення і після проведених консультацій скасує свої заборонювальні акти, в тому числі і скасує заборону на авіаційні перевезення українськими авіакомпаніями, а також скасує заборону на транзитний прольот українським авіакомпаніям території Росії. Нами були вжиті всі заходи для того, щоб провести ці консультації, і для того, щоб змусити Росію прийняти відповідне рішення. Росія, як завжди, не погодилась на законні умови української сторони. Саме тому уряд України приймає рішення щодо введення заборони на всі транзитні прольоти для всіх російських авіакомпаній через авіаційний простір України. Уряд дає доручення Украероруху відповідно до норм міжнародного законодавства повідомити Російську Федерацію про те, що російські авіакомпанії і російські літаки більше не мають права використовувати український авіаційний простір. Заборона для військових літаків, а також літаків, які здійснюють військові транзитні перевезення, вже була здійснена, і Україна прийняла відповідне рішення.